دابا انتم تبعوا اليوم قلنا غنديروا الطاس ديال المتتاليات يا دونك نعم. اول حاجه المتتاليات انا قلت لكم ما بغيتش نشرح كل فقره بوحده بغيت نديرهم بجوجهم في دقه واحده يعني غنشرح متتاليات حسابيه ونشرح متتاليه هندسيه في نفس الوقت حيت هما normalement في الطاس كيبقاو يشرحوا الحسابيه بوحده ملي كيساليو عاد تيدوزو الهندسيه انا ما بغيتش ندير هاد الطريقه بغيت نديرهم بجوج في دقه واحده باش تعرفوا الفرق بيناتهم باش تعرفوا كيفاش تخدموا اذا اول حاجه شنو كنشوفوا كنشوفوا ان متتاليه حسابيه ياك. متتاليه حسابيه كيفاش تتكون مكتوبه كتكون مكتوبه او ان بلس ان كتساوي ار بلس او بي يا وبالنسبه للهندسيه هي كذلك او ان بلس ان كتساوي كي فوا او بي voilà. حتى هنا مزيان يعني. ا شنو هو قلنا قلنا هو الاساس ديال المتتاليه حسابيه وبالنسبه للمتتاليه هندسيه شنو تيكون عندها تيكون عندها q؟ حتى هو الاساس ديال المتتاليه هندسيه هندسيه voilà شنو كيبقى لينا او بي ما عرفناش وما عرفناش علاش او بي ديالنا حنا شنو كنقولوا شنو معنى المتتاليه قلنا هو التتابع يعني الاعداد تكونوا متابعين يعني مثلا واحد جوج ثلاثه هذا كيتسمى متتاليه هي في المجموع كنكتبوا S la somme. هذه هي يعني المجموعه يعني شنو كنبداو مثلا او بي زائد هاد او بي كتعني مثلا كتبدا مثلا بالزيرو هاد عشرين او واحد بحال هكا يعني هاد او بي كتسمى الحد الاول الحد الاول و او ان كتسمى الحد الاخر يعني هي voilà. donc دابا شنديرو فهم معايا اول حاجه شفنا التعريف ديال المتتاليه آه، حسابيه وشنو مشكل هندسيه دابا مثلا دابا في التطبيق مثلا كيعطيك مثلا مثلا باش نوضب هذا التعريف كيعطيك مثلا واحد آه، الاساس مثلا تعطيك مثلا اساس مثلا مثلا اه مثلا فيها جوج ياك وتيعطيك الحد الاول الحد الاول مثلا الزيرو كتساوي مثلا ثلاثه تيقول لك علما ان ان متتاليه حسابيه يعني كيفاش غادي نوظفها يعني كنمشي نشوف حسابي بعدا كيفاش تكون مكتوبه كتكون مكتوبه على هذا الشكل هذا يعني شنو غادي ندير غنعوض مثلا كندير ان بلس ا يا شنو كتساوي لينا كتساوي لنا شنو هو الاساس هو جوج زائد الحد الاول هو ثلاثة ثلاثة هي خمسة دونك شحال عندك في الاخر خمسة خمسة خمسة صافي والساد هو كيكون عاطينا ديك الدالبش زعما حنا كنعوضو فيها انا دابا راه فهمتك انا باقي ما وصلتش لداك الشيء سمعوا اه الشريف دابا غندوزو داكشي اللي بغيت تقولي لي ديال التعاون هنا شنو عطيتك U n plus un وهنا شنو عطيتك U n plus un دابا شوفوا واش غادي نعطيكم دابا غنعطيكم الحد العام العام حد العام شنو تيكون مكتوب كتكون مكتوبه او ان شنو كتساوي او بي زائد شنو n ناقص p fois r هذا كيسمى حد العام بطريقه اخرى شنو تيقول لك على هذا شنو تيقول لك يقدر يقول لك اكتب آه اكتب اكتب U n بدلالة ان مثلا كيجيكم واحد السؤال تقول لكم اكتب ان بدلالة ان يعني هذه بدلالة ان يعني طبقوا هذه القاعدة إذا كنت خدام الحساب حسابية بالنسبة للهندسية كيفاش غنديرو تنكتبو تاهي او ان او بي و que اس ان ناقص حتى هنا الا كنا خدامين في الهندسيه الا كنا خدامين في الهندسيه تنطبقوا هذه العلاقه الا قال لي اكتب آه، او ان بدلاله ان وانا خدام في الهندسيه كندير لي او ان كتساوي او بي فوا كي آه، اس ان ناقص صافي الا قال لك حتى غالبا السؤال تيقول لك اكتب او ان بدلاله ان واضح دابا كيعطيك مثلا آه، تيقول لك حدد الاساس اه فهمتي تيقول لك حدد الاساس اه كيفاش غندير تقدروا تجبدوا لي r من هنا تقدروا تجبدوها اه ساهله يعني شنو غندير ها انتم ها آه، جبدتها هذه غنجيبوها لهنا يعني ان ناقص او بي ها هي جبتها لهنا شنو بقى لي دار شنو غتولي؟ ان ناقص واضح الا قال لك الاساس باش تدي لحد الكبير ناقص حد صغير على حين العين اللي كتكون عندك هنا كتحطيها هنا والدب اللي عندك هنا كتحطيها هنا واضح بالنسبه لهذه حتى هي تقدروا تجبدوا لي الاساس ديالها من هنا دونك شحال كتساوي ان ناقص بي ياك اذا هنا شنو عندنا الضرب شنو غتولي ان على بي هنا خصكم تربطوا الباب باغ تيخرج لكم عدد زوجي يعني الا خرج لكم زوجي شنو تعطي شنو شنو غديروا قيمه مطلقه قيمه مطلقه يعني الا كان في حاله عدد زوجي الأس عدد زوجي كديروا قيمه مطلقه وشنو كيعطيكم كيعطيكم جوج حلول واحد شنو موجب وواحد سالب هاد الموجب وسالب هو في السؤال تيقولوها لكم تيقول لكم انا بغيت الموجب كدير ليه الموجه الا عطاكم س... الا كان سالب كدير ليه انت السالب صافي الا هو قال لكم سالب راه حنا نشوفوا التمرين كيفاش حيت هادشي هذا خصكم تفهموه في التمرين دابا انا كنعطيكم غير conception كيفاش غتجيكم ولكن في التمرين غتفهموا مزيان انا بغيتكم غير تفرقوا لي ما بين ان بلس ان بالنسبه للحسابيه وبالنسبه للهندسيه باش من تكونوا تخدموا في الحسابيه كديروا ار وبالنسبه للهندسيه شنو كديروا كيك صافي شنو بقى لينا من من مور هادشي علاش تما الاس من يخرج لنا زوجي غادي نديرو القيمه المطلقه voilà. دابا نتوما غالبا ملي كتكون بلاتي دابا مثلا ملي كتكون عندك اس و carré مثلا الا خرجنا كنديرو الا خرجتي شنو كنتي كديري كديري قيمه مطلقه باش تخرج كتخرجيه جاده ياك باش كتخرجيه كديري قيمه مطلقه وهاد القيمه المطلقه شحال كتعطيك من الحل كتعطيك جوج مثل ناقص جذر واحد عشان جذر واحد واضح مزيان التمرين غيبان لكم مزيان انا نعطيكم التمرين دابا غيبان لكم مزيان واضح حتى لهنا مزيان دابا شنو بقى لنا بقى لنا المجموع صافي بقى لنا المجموع راح نديرو المجموع كتبوا هادشي بعدا عاد نشوفو المجموع